đã xuống nào ơi có ai đó Thế cái lóc với là im vào hòa đi im vào lý Ôi là tay bổ khủng quá hiểu sao nó không được rồi rồi, mà gặp mà gặp mà gặp mấy chơi mấy chơi mấy chơi rồi mấy chơi rồi mấy chơi rồi, ngà gì rồi, ngà gì rồi, mấy chơi rồi, mà gặp mà gặp to bi, mà gặp to bi, to biết <laughs> đây nhiều quá anh ờ, đi cả đây tay này nhiều trời ơi trời ơi ဩငါအပြောက်သွားပြီဒီပဲကျွန်တော်အောက်ရောက်သွားပြီးသွားอันนี้บ้าอันนี้บ้าเอาไปไปไปไปไปไปไปไป Watch out! ဒီဘက်ကမပါအဲခံမပါဘူးခံမရှိငါခံမရှိငါခံမရှိကြတော့ပြေးပါလားကဲရအောင်ကျွန်တော်ဦးဒီပဲရတယ်မှာဟိုကောင်ကြီးကခံရပါပြီ Watch ရှ out! င်းမရှိရဲ bro ไม่ไม่ยอมไม่เชื่อยอมไม่เชื่อ Nice ကောင်းကောင်းကန်မကောင်းကန်ကောင်းကန်ကောင်းကန်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြစ်တာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြစ်တာကျွန်တော်ဂန်းကောင်းနေတော့ညဘာမှမပြောအဲ့ကောင်တော့ပြီးတာပဲအဲ့ UMG လေး bro bro ကျွန်တော်နည်းနည်းလာပေးပါလား number 4 number 4ကျွန်တော်နည်းနည်းလာပေးပါလား brother Okay okay Thank you ဟိုနဲ့ပုံမှန်ကန်နေပြန်ပြီကြည့်ကန်နေရကန်နေရဘုံတယ်မဲ့ဘုံတယ်မဲ့ဘုံကမရှိဘူးသူများတွေဆိုဘုံရတယ်ငါတို့ဆိုဘုံမရဘူးငါလူမဘုံ အဲ့မဲ့တော့ one knock one knock one knock one knock ကြာလို့ one knock ဘီဘီလေးရပြီဘီဘီလေးရပြီခဏခဏဘယ်နာမဘယ်နာမလဲခဏလေးမမမအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာရတော့တော့ရအောင်မကကျက်တယ်ကျက်အဲ့ပေါ်ကိုကျက်တယ်မကအဲ့ပေါ်ကိုကျက်တယ်အဲ့လေအဲ့ပေါ်ကိုကျက်တယ်အားကောင်းတော့ရပြီလားဒါပဲလိုက်လိုက်ဒါပဲနှကောင်းတော့နှကောင်းတော့ပါရကောပြမရကောတကိုင်းပြမရကောပေါ်ပေါ်ပေါ်ရရရရရရ ကျန်နေတာလည်းကြည့်ရအာဥပဘာရောဒီပဲလဲလာဗျာညတိုင်ပတ်နေပါလေမင်္ဂလာပါဥပ快算快，户户外机看到了。喂，哦，他啦，提高啦，都冇得一包子哩。包子冇，包子冇，那卡那卡有啥嘛呀？那卡是要红路呀。不如有啊。来来来来来，到到到到，二十斤了，二十斤了。 ကိုကိုကိုကိုကိုဘလို့ယူရလဲလို့အာတကူပဲရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ခုံးလာအမြင်ကြီးပဲအမေစက်မှန်ပဲမတိပါဘူးဆိုမှာပဲစောင်းမြန်စောင်းမြန်စောင်းစောင်းမြန်လာရောစောင်းမြန်လာရောဒီကာမစီတော့ဒါပဲစီတော့ပဲမကမကမကခေါ်တာမကခေါ်တာမကခေါ်တာမကခေါ်ရေးခေါ်ရေးခေါ်ရေးခေါ်ရေးမရှိပါဘူးရှိပါဘူးခေါ်ခေါ်ရှိပါဘူးခွန်ခွန်ใส่ผงแล้วชงเลยโอ้ย mà các ông mà các ông bên này coi chứ đâu là các tao các tao các tao mày làm mà các ông bên trong mặt tao bị các tao dù mày đội xe mà bèn á tôi về có gì khốn khốn sai bộ lá chung lấy bộ lô khôn khôn khôn sai bộ lá chung nó cháu bị đồ đi công bay gì này bài thế nào mà mình đi hello cô đang khai hay mà cái nào đi anh xin mà đi không mà đi khốn khốn khốn sai bộ lá chung lấy ငါ့ရှိရနားစီပြအောင်နဲ့တော်တော်တော်ရဲရဲရဲငါကပုံမြန်နေကွာငါ့ရဲ့လမ်ဘိုဂီနီထက်ကြားရတယ်ဟာမကဟုတ်တယ်အေးပဲအဒီနမကြီးအဒီမရရောက်ညံ့ကျယ်ပုံလမ်ဘိုလမ်ဘိုအရှိုးလားไอ้ก้อนอะไรนะตะเกียบลับเพื่อนอีเมลว่าดีอีเมลลีดูดูดูดูดู Mà gã này mà xin ra mà được qua Gái lên cố để bắt tên nhá để kêu xa đi ta đừng bay cái video là sao bay để xem em à Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây Ông bom mẹ bom mẹ Ôi là tay mổ khủng à Yêu sao nó không được Yêu yêu Maka maka maka Mấy chơi mấy chơi mấy chơi được mấy chơi được Mấy chơi được Ngá gì được ngá gì được mấy chơi được Maka Maka to đi Maka to đi to đi နဲ့ဒီဘာပေါ်နဲ့အဲသူ့ကြောင့်ပေးစီရခုနကအခုမှကျွန်တော်ပြီးမင်းဖေကစီကိုမစီရသေးဘူးပြောင်းမင်းကခုမှစီရအဖိုးစီဗျာအဖိုးလာလာမယ်လာမယ်အဖိုးကြီးအဖိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာ thank you thank you လာမယ်လာမယ်ဗျာအာကောင်းကြီးရပြပြပြပြပြတော့ပြတော့မမမမမအဆင်ပြေ 别别别，马哥。呃，就是咖啡，就是咖啡。哇哇哇！ခေါင်းကြောက်ကျင်းနေတယ်ခေါင်းကြောက်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းအနေငယ်ပဲကျင်းအနေငယ်ပဲအနေငယ်ပဲအများကြီးတောင်းအနေငယ် I got supplies ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးလိုက်ဖလာဖလာဖလာဒီဘယ်တော့ကောင်းလားဖလာဖလာဖလာတော့မယ်ဖလာတော့မယ်ဖလာတော့မယ်ဖလာတော့မယ်ဖလာတော့မယ်လားငါလားငိုငါလားတော့ဖြစ်ပဲငါငါနဲ့သွားမယ်ရပေါ်နဲ့သွားမင်းတို့မင်းတို့ကားရလာလေဘယ်တော့တိုက်ပေါ်ခုန်တက်ပြတာဟုတ်တယ်ဘယ်တော့တိုက်ပေါ်ခုန်တက်ပြတာနော်မကရှိုးလာအောင်အဲ့ရဆောင်းဝန်းစားရနော်ဘာသာ တုံးတဲ့တိုက်ပေါ်ကိုခုံတတ်တာရောဆောင်းဝန်းစားရတယ်ဟာရှိမရှိဘူးဘုံကထိန်ကြဟုတ်တယ်ကထိန်ကြနေရပဲဗျာဒီမဲ့လိုလိုက်ရမှာလေကျွန်တော်ကျတော့တွားလို့မရဘူးဘာတော့ကျွန်တော်ကျတော့စီးလို့မရဘူးဘေးကီးလောက်မှာတင်တယ်ကီးဘုတ်ကီးဘေးကီးလောက်မှာကီးရှူရအောင်မရအောင်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဘယ်လိုထွက်မှာဘယ်လိုထွက်မှာတော်ပြီဆိုထွက်ရေရေရေမမကမင်းမလာရလိုက်တော့ခေါင်းခေါင်းခေါင်းဒီကစီမရှိဘူးခေါင်းကြီးလမ်ဘိုဂီနီယူကလမ်ဘိုဂီနီယူကလမ်ဘိုဂီနီယူကလို့ 보고님은 시무 고소래 시무로 시작합니다 나나나나 막아 막아 허비 허비 허비야 한 마리 이렇게 싸네 야 와다 까마비 니마 이렇게 싸네 야야 막아서 막아 막막 알아서 알아서 Melayu, Melayu, Melayu, Melayu, Melayu. Ngah, ngah, lamun, lamun, lamun, lamun, ngah, mi. Ada, ada, ada, ada, ada, ada. အဲ့ဒါဖဲဖဲဖဲရာစင်ကျွန်တော်တက်မယ်မောင်မောင်မောင်မောင်မကမောင်တော့စားရရတိုးတိုးနေရတယ်တိုးတိုးနေရတယ်ဘိုဂရီလဲလာပြီနော်ဘိုဂရီဘိုဂရီလာဘိုဂရီညာဟုတ်ကဲ့ညမတိုးနေရတယ်အတန်မထွက်လာအတန်အတန်အတန်တော့တော့ပါအဲ့အတန်ဆောင်ရည်ရလို့ပါရ အေးထိုင်တော့မထွက်တာခုံမထွက်တာအေးသွားသွားရရဒီအေးရရဘုံတီးပါဘုံတီးပါမကအတန်ထောင်းတော့အတန်ထောင်းတော့ဘုံတီးဘုံတီးအေးအေးအေးခုံမတီးတာကခုံမထွက်တာအော်အတန်ထောင်းတာခုံမထွက်တာတော့ကစိုက်နေစိုက်နေဘုံတွေနဲ့ဆော့ရတယ် event ပဲဒီ event ပဲဒါပြတော့ဒီဟမ်ကောင်းပြီဘုံကလေးဘုံကလေးဘေးနားထားပြီးစိုက်နေဘုံတွေနဲ့ဆော့ရတယ် event ပဲဒီ event လက်ပြပဲစောင်းရည်ရတယ် ဘာဟီးရိုလို့ enemy ပြစ်မယ်လေကိုလေးလိုက်မအောင် enemy တမတွေ့ဘူး enemy ရှိသွားနေရပဲလေခုနအဲ့တော့ကြာတယ်ခေါင်းမနာမအောင်ဘူးအဲပြောက်ဆောင်းမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းမိုက်တယ်ဟိုလုံးနေပတိုင်ကြီးမြူးနေရမြူးတာပေါ့ဗျာဆောင်းမိုက်ရရရှိုးလာအတိုင်ကြီးဘာတိုင်ကြီးမသိဘူးနဲ့ကလင်ကလင်ကလင်မဲပကအမအမအမအမအမနောက်တော့ကောက်ယူနောက်တော့ကောက်ယူဝင်းစီးရလူကတိတ်မကြားရအောင်တိလားဘေးရလက်တဲ့လူကပိုကြားရတယ်အရှိမလဲအရှိမပွိုက်ထောက်တာလေငါပွိုက်ထောက်တဲ့နေရာတော့ အဲ့မတနေမှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအေးဟုတ်တယ်အဲ့နေတော့အဲ့နေတော့အဲ့တုံးနေရတခုအဲ့မှာယူပြီးတော့တော့ပါပြီကောင်းပြီဒါပေမဲ့ဘရိုဘရိုဘရိုဘယ်တော့ဘရိုခဏသာခဏသာမဟုတ်ဘူး animation ရှိမှာဟုတ်ခေါင်းကြီးမောင်းလိုက်တယ်ဘာလို့တူမောင်းလိုက်တာလဲခေါင်းကြီးမောင်းလိုက်လေကဲဘာလို့တူမောင်းတာဘောသာတက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးမှမဟုတ်လားတက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်ဒီမဲ့ဆောင်းဦးတက်တယ် ဒါတော့အရမ်းမပေါင်းတော့အရမ်းရအရမ်းမလာရအောင်မင်းဖုန်းအစ်စ်လက်လာရလားကဲသားမနော်ဒါဒါဒါပြန်ပြီးတော့လောက်ကြည့်နေပဲဖုန်းရမ်းထဲတော့ရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ down ကြည့်ကြည့်ရတာငါတော့ဟာတေးဗျာတေးဗျာရှိရမကမကမကမကပြမကပြမင်းနဲ့မင်းနဲ့မင်းနဲ့မင်းနဲ့ပြတော့မင်းနဲ့ပြရောက်ပြပြပြမကပြဘာလို့ရက်တာတော့ဟိုဘဲနှစ်ပွင့်ငါတကယ်ကြောက်ပြီတော့လာလာလာဘရိုဘရိုအိုး မရရဘူးလေမရရဘူးသူတို့ကအဲ့ပေါ်မှာကန့်နေမှာကျွန်တော်ဘယ်လို့မှဝင်ပြလို့မရဘူးဇုံလည်းမပါဘူးပြဇုံအပြင်ကြီးသူတို့ကကန့်နေမှာခုနအပေါ်လေးမှာနှစ်ခွေဖြစ်နေတယ်ထားလိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဝင်မ join နေအဲ့ဒီအဲ့မရှိမ flash ရှိမ flash မကအတန်ထောင်းလို့ပါဟုတ်ဟာအတန်ထောင်းလေအေးအေးအဲ့လိုဆိုင်းနေပုံနဲ့ဆော့ဆိုင်းနေပုံနဲ့ဆော့ရမှာဒီ anh chỉ cần đúng này sau xe này à lú tay xe đúng này thì cái sau xe này cái báo đâu báo đâu báo đâu báo đâu à báo đâu lắc cái này đi rồi lắc cái à là báo đâu đi Tiba dạ, dạ. đi coi, naga là, naga naga. Ay, ay. Pero una cara. Oh, chinte, chinte. Ay, bé mà sai nghe nhau. Ê, ê, anh có được chụp lại, anh có được chụp lại. Đi đi đi đi, bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt. Bắt bắt. Ồ. Tao dỗ lên là cá này lại bị đại nó. Là cá này lại bị được bé rồi đi đã. Sao mà mày đấy, anh là cá bé xí rồi mà cá nó cá mà xí rồi. Tao kêu đi vào mà cá mà xí rồi bảo. Ấy, ấy đi, là cá bé xí. Ồ. သင်ပြတယ်လို့ဒီကောင်လေးဒီကောင်နဲ့အာမာနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်လုံးနိုင်ပြီပေါ်လုံးနိုင်ပြီအေးပြေးခဲ့တဲ့အပေါ်လုံးနိုင်ပြီပေါ်လုံးနိုင်ပြီငါမဘာလဲမသိရပါစုခရိတ်တယ်ရအဘိုင်းတို့ကစပိုင်ပေါင်ကြီးရစပိုင်ပေါင်ကြီးစပိုင်ပေါင်ကြီးဘာလဲမသိဘူးအားရအဘိုင်းတို့ရကျောင်းရတစ်ခုရှိရရပါပါပါပါမကပေါ့အဘိုင်းတို့ဒါဒါဒါဒါတို့လည်းရှိရလားအာဒါလေးပဲပြေးမှာတမလားလေလေလေလေအရှိမရအတန်ကြအတန်ကြမကရှိမအတန်ကြအရှိတို့

မှာတကောင်ချန်နေတယ်ကွာသုံးအောင်သိမမြင်မမြင်အောင်မမြင်အောင်လည်းမမြင်အောင်မကအားလည်းမမြင်အောင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ငါပြန်ချငါပြန်ချငါပြန်ချငါပြန်ချငါပြန်ချငါပြန်ချငါပြန်ချဒါအဲ့ဒီမှာ pro တယ်တော့မကမသွားနဲ့နော်မွေနော်မွေနော်ကြောပြီမွေနော်ခေါ်ခေါ်တွက်ခဲ့လိုက်ပေါ့မကတွက်ခဲ့လိုက်ပေါ့မွေမွေမွေနော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ရှုတဲ့နေဘိုင်းလက်တာကြီးရမသိဘူးဗျာ event အစ်စ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှစဆိုတာ update update တော့အကုန်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ပါ even even အစ်စ်အဲ့ငကားကြီးစောင်းလိုက်ကြီးရတယ်မယ်စိုင်းနေပုံလေးနဲ့ဟုတ်မယ်ကရိန်လှဲ့တာကြတော့တုံတုံတုံတုံတုံတုံဆိုပြီးစောင်းမလဲညံနေနော်ကျွန်တော်တို့စကူနာလေးကအပမဲ့လေးတက်တိုက်ဖို့ဘတ်ဆိုခုံတက်သွားတာမကဆိုဟာဆိုကျဲကျဲပဲငကားဘုံကရိန်လှဲ့တာတာကီတို့ကရဲရဲဘုံကရိန်လှဲ့နေရတာကီတို့ဟာလောက်ကို ရရရရငါပုံးလေးတော့ငါ့ကိုပြန်ကောက်ခွင့်ပေးငါပုံးလေးတော့ငါ့ကိုပြန်တက်ကောက်ခွင့်ပေးကျေးဇူးပြုတောင်းမယ်နော်အားလုံးတောင်းမယ်အားလုံးတောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ပုံးလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်ကောက်ခွင့်ပေးရ I got supplies တောင်းမယ်တောင်းမယ်အားလုံးတောင်းမယ်နော်အားလုံးတောင်းမယ်အားလုံးတောင်းမယ်အားလုံးတောင်းမယ်လားခဏခါကြီးညာလေးတော့ပြန်ကောက်ခွင့်ဒီကမိုက်တယ်ဒီကမိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝယ်လာကျွန်တော်ဝယ်လာရက်လာဝယ်နော်ဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်ကောင်းတွေ့လားဆိုင်ကြီးဝယ်လာကောင်းတွေ့လား တပြုတ်ကိုဆိုင်ကယ်ဝယ်ဟိုလာခေါ်ပါအောင်ကောင်းရင်ကိုမင်းနဲ့မပပြေးနေရတယ်အိုင်ဘာသမားရည်နဲ့အဆင်ပြေရယ်စပိုင်ဒါမန်လက်ကဟုတ်တယ်မကာနဲ့ဆိုပူစင်တယ်ကျွန်တော်ကထောက်တုံးကအများကြီးတယ်ဘာကြီးလဲမသိဘူးလက်ဖွင့်လာလာလာလာမပီစီပါလာဝယ်လို့ရနော်လာဝယ်မယ်လာဝယ်မယ်ကောင်းရအရှိလေးပါနည်းနည်းလေးတိုးလာမယ်မရှိဘူးလီအိုင်နာထိုင်ဆောင်နေပြေးလာတယ်အာဖူလာမဟုတ်လား တောင်းမယ်တောင်းမယ်တောင်းမယ်တောင်းမယ်အော်အာဘာကြီးကရဲဆုံးတော်တော်မဲ့နေပြီတော်တော်မဲ့နေပြီအမဆိုင်ရတောင်ဆိုင်ရတောင်စီလိုက်ဆိုင်ရတောင်စီလိုက်ဆိုင်ရတောင်စီလိုက်ဆောက်မြောင်းတယ်နောက်မှဆိုင်ရရှိတယ်ဒီမက်ကာဘလို့ဆောက်ပါအောင်လို့နှစ်ယောက်ကားပါဆိုအမြဲလားအမြဲလားအမြဲတော့အချိန်မပြီးတော့တော့အမြဲလားတော့လာပြီလာပြီလာပြီလာဘာကဒီမှာခဏရရမလားရအောင်ဒီဒီအဆက်ကအေးပါအဲ့ညမခဏရပြီလို့ဟိုဟောပြေးလိုက်သွေးလေးပါပြေးလိုက်ဟီးလိုက်ဟီးလိုက် 세이 하마 차오이 씨 세이 로인 교너 세이 차오이 씨 잠깐만 세이 니네 비로 야 Mark lùi location. Hero hero hero chả là nó cầu nó cầu mà. Cầu cầu cầu được cầu. Chỗ nào chỗ nào đây là cái rồi. lùi Biru dài lùi dài là là là tây một dọn đây lại vào. Ông mà ông mà ông mà tiền đi. À là là tập tập bây giờ. Phía trong mà phía trong mà phía trong Watch out. Got him. Help. No, I got no, I got no, I got no. Number four, number four, number four. ပါခွဲကောင်တော့ bye. အာဒါသာကြီးကျွန်တော် not bad တွေအကောင်အခြားကောင်ပြစ်သွားတာအဲ့ဒါ Awesome. ဘာကဘာကဘိုးမဘိုးမကြံနေဘိုးမကြံနေဘိုးမကောင်ကြံနေဘာဒီဒီမဲ့ ขวนขวนใส่ผงแล้วชงเลยအော်ရောကျွန်တော်ခေါင်းခေါင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပြောင်းပေးသမှာဗျာ enemy head ဆိုတာလေးပဲပြောင်းပေးသမှာဘာကြီးလားမသိဘူးဘယ်လိုပြောပြရမလဲတာကီဟာတာကီအကောင့်လားကျွန်တော်ကောင်မဟုတ်ဘူးလေဝယ်ထားတဲ့ကောင်လေးသူ့ပြောပြသူ့ပြောပြဟောရေโอเคโอเคစနိုက်ပါနောက်မှနောက်မှလို့ပူလို့စင်ပါပါတယ်ပြောင်းလို့ရရင်နောက်မှနောက်မှပြောင်းပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဘာကြီးတော့မသိဘူးတော့ဖွင့်တာနောက်မှပြောင်းနောက်ကောင်တော့တာလေမှတ်တယ်မတနာကြီး တနာရီ7 Teman teman Huan Shi, teman Huan Shi, teman Huan Shi ya. ဘာ Eh, မားလား Huan Shi dah. Eh, kan nol lah, kan nol lah. ကြောင်မနိုင်ကြောင်မနိုင်အေးဩနော်အတန်းရှိရနော်အတန်းမလိုက်ရ Mana ရ mama ရရ Shi ha, deh. မားရှိရလားလာလာလာလာလာလာ Watch out ဘာမှရှိမှာဒီကောင်လေးအန်တူဖုန်းတွေကိုခေါင်းနဲ့ပြုတ်နေရကွာမားတာထက်ရတော့မင်းတို့မင်းတို့ကလည်းခေါင်းချွတ်ဖို့လာပြင်တာ Eh, itu Shi dah. အဲ့ဒီကမရှိဘူး6ဆောင်းနဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကမလို့မလို့6ဆောင်းနဲ့ပဲပြင်မယ် Malu you like dah. ဒီကလည်းရှိရဒီကလည်းရှိရအဲ့ဒီက bị lấy 뚜에비래? 아, 마세 나오네. 뚜에비래? 너, 너, 너, 공포미. mà cả mà cả con thằng hai thằng mà bây giờ mới tiền thì chắc mà tông còn đang gì rồi free đấy cả là cái con game biết rồi là bây bây bây bây à, keo keo cái gì tao mày tông đó mày ra dạ, đây dạ, chứ mà cái gì thì còn cái gì sống đâu chết lâu lâu nó tao làm tao làm easy easy easy breezy team mà ผมดีนี่แหละลูกดีอะไรอะไรเหมือนลูกบอลเลยกว่าว่าว่า này này này anh em nhá này anh em mình nhau mình nhau mình nhau mình nhau rồi điêu chầu à là à là anh đi anh đi à là anh đi cái nào mà cái à là anh đi cái nào mà gắt quá phồng đi phồng đi phồng đi ê hay hay mà, 하이다가 하이마 마마 에러 마가 에러 마가 에러 까비 까비 copy 까비 까비 마가 gói gói tim mày nó gói tim mày nó gói cho nó làm nhẹ này nó gói không biết tim mày nó Watch out. Mà mà chim cá chim cá. Cái mẹ mẹ mẹ mẹ kia. 不累，今天也不累。不累不累，你你要，俺们要不要搬进来要，从你搬进来要，俺们没现在搬过去多了。 俺们没吃那么多盐，多嘞，八斤嘞，八斤，俺们八斤，俺们阿鲁，兄弟来点肉米，阿都烧个面的呀，俺们阿都烧个面嘞。不要。哎，哎，俺的来高兴，玛咖，玛咖，俺们来高兴，俺们一边，俺们一边，俺们一边，俺们一边，玛咖，俺们一边，玛咖。俺们一边。的们一边。哎，俺们来高兴，俺们来高兴。哎，兄弟的，看，盘肉来喽，玛咖，多啊，肉，俺们用多片贝肉，尼夸。哎哎，玛肉，哎，买点米欧啦。坤坤，塞婆拉冲嘞。我嘞，哎，这我嘞。 ไอ้โค้งโค้งโค้งต้องบอกว่าครับป้าไหลบอกหรอกว่าตะเกียบครับဘက်ကရှိမှလည်းကြောက်တယ်ကွာငါအာသင်လာရားရဲ့ကွာဟောတော့ခေါင်းလေးလားမသိအောင်လား Watch out အေးနောက် ကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့လာလာလာလာလာမကလာမကလာမကလာကြားလို့ပါမကကြားလို့ပါတကောင်နဲ့လာမြိုင်မနာတယ်မြိုင်မနာတယ်တကီတပီလို့ရတယ်သူပြမြိုင်ပဲအာလူပါမက awesome ဟာရကောင်းကြီးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတကီတို့ကောင်ပြပြနေမြိုင်မနာဗျာပရမတောင်းမှာငါပိုက်ထောက်တာ watch out လာပါလာပါ195ပြောင်းပါ195ပါကြော်ပြပြမယ်ကြော်ပြပြမယ်ကောင်း ဟုတ်ပါဘူးအေးကောင်းကြီးတော့ကြိုက်လာမှာခဏလေးကဲကဲကဲကဲမထောက်မယ်ဟိုကဲကောင်ညာကြည့်ပေးတာကွာဟဲ့ဟောင်ငါ6ဆတော့ကျွန်တော်ရမကမ်းမ6ဆရှိတာဟာရှေးရောနေရော6ဆခဏနေရောရာရာရာနေနေနေအာမကောက်တော့6ဆပါလာတယ်မှန်တယ်လက်လာကေတာတစ်ချစ်လာကေတာကိုစိုက်တဲ့ပုံနဲ့ကေတာပါလို့ငါလူမမကအဲ့အဲ့ဆက်ဆုံးအဲ့စိုက်တဲ့ပုံနဲ့ငါနောက်မှာတဲ့ကွာမဖေးကောင်းလိုက်တော့အိုင်နာမှာအမြအမြရောက်မကအမြ မရတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးလာပြီလာပြီလာပြီအဲ့လိုဖိလိုက်တာကြီးကဆောင်းဝန်းဆိုးတော့မှာလေကွာမင်းတို့ဟာကြီးကမခိုင်းမခိုင်းမြဲမြဲမဲမဲ Good luck mates ဘာကြီးလို့အာလူမမကတော့ပါလေလောက်ပါတော့ခင်းလိုက်ဘေးဆုံးခင်းလိုက်လေးကခုံးကြတော့ပါလေတကားနဲ့နောက်မှရှိကောင်းပြီနောက်မှရှိရလေးမတက်ကြီးရတယ်ကြီးရက်ပြီးတော့သမုတ်ခင်းရရရရရပတ်လာကြီး တုံးကြပြီတရားဘုံတယ်ကျွန်တော်ရှိပါလီအော်နောက်ကလာနေတဲ့ရဆာတာပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့ဒါရနည်းနည်းများတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါရနည်းနည်းများမကကျွန်တော်ရှိမှပြုတ်ကြလာဘုံတယ်ငကားနဲ့ခုံပြီးတကယ်ကွာလီဦးတက်လေဒီပွဲအလူမမကလာလာလို့ဒီကွာတော့ တော့ညီကြမယ်ကွာโอเคညာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် share လေး share ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော် public share လေးနဲ့ wide share ပေးကြပါအောင်ဗျာအသေးလေးလက်မလေးလည်းမနေ့ကနေထားပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် real လေးဘာပြနေဘာပြနေမရှိခင်းလေကောင်းကြီးမရှိတော့ဘူးလားသူကခဏငါသွေးဖိနေတာရှိတယ်ရှိတယ်ခဏလေးပတ်ကြည့်ကူရ share ပေးလိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော် share လေးအဲ့ဒါကိုပြကြပါအောင်ဗျာဖိတန်တိုက်လို့လာရှိကြတယ်ဖိတန်တိုက်โอเคဗျာ Watch out Awesome. Watch out. မင်းကမီးပြတ်သွားအခုငါအခုထိပြတ်တာမလားသေးဘူးငါအခုထိကိုပြတ်နေရမလားသေးတာမကကြီးမင်းကအခုမှပြတ်တာလေခဏလေခဏလေခဏလေမောင်မဲလားတော်ဆိုးနေပြီကွာကဲမကောက်ချစ်ကမကောက်ချစ်ကကျွန်တော်မကောက်လို့အားပေးမယ်ကျွန်တော်မကာနဲ့ခေါင်းကြီးကိုကျွန်တော်အားပေးရမယ်ပေါ့နော်မကာနဲ့ခေါင်းကြီးကိုကျွန်တော်အားပေးရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကွာခေါင်းဒီမှာတော့တယ်မဟုတ်ငါမသိဘူးကွာမကာရဘာမကတော့ဝါတာအမှုဘုံချောက်တက်ကန်ရလကားနဲ့ခုံတာနော့တာဗောအဲ့လိုအမြည်ဆိုတော့နော့မောင် တကယ်လည်းမြင်မှာမဟုတ်မင်းကအမြင်ကြီးခုံပြီးတော့အောက်ကိုဘတ်ကိုခုံချလိုက်တာကိုအေးဒီချက်မနော်ဟာလိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ကြောက်ပြီလို့တကယ်好，也看哪里呗，也。嗯嗯嗯。

aga laasila vahele tulla idoon. Oh, belong di wal. Belong di wal. Zona di wal aga. Hai jo chicken. We're the best. Hai jo chicken. Easy. Nice.